создал Тор, судя по его э, неубиваемости, который переживет всех нас. Nokia 3310. Спасибо большое за прием. Чтецы рулят. Миша, Искать. свете круче нет Ее нигде не купишь, это раритет Ни за какие водки она твоей а не станет Ноги от 3310, чтоб тебе знает Моей родовили, ритом пищалка И я охуеваю, что головой не жалко На все эти мобильные приколюки Но вы на них ведетесь, только в ноутбуке Ответчик а должен звонить, остальное подзывет, но точно знаю я воры Только путь уходит, а мои мобилы Легко орехи колятся, такая только у меня Идут шагом абонент, ты абонент. Мой автомобиль обо всем позаботится. Навсегда забудет так, как мне хочется. Пока мы с пацанами пускаем дым, а до лодкова споем мне. Что она нам споет, Евгений? Что-то споет? Ну как-то так. Она одна, я такой тревожный, это вот Часы, давайте руки покажем. Вообще, 30-30, всего Отлично. На усиление бар потерпите сегодня. А теперь небольшое представление, кто для вас сегодня пел и играл. А, Евгений Соколов на гитаре. Аплодисменты. Алексей Савчук на барабанах. Прекрасный человек. Девочка Аня, украшение. Аплодисменты громче, она же девочка. Эльси Смыш заслуженный а, артист Елани э, Первоуральской и близлежащих районов Валентин Бабулов. Спасибо большое! А вместе с группировка Эльмаше. Спасибо! Всех с праздниками! Спасибо!